Unidad 3. Sean bienvenidos a la tercera semana del curso. Para esta semana abordaremos el marco normativo sobre los residuos sólidos vigente en Ecuador. Comencemos. El manejo de los residuos sólidos considera varios actores y sectores tanto públicos como privados requiriendo de un marco normativo para su ejecución. Los instrumentos normativos a nivel nacional y se relacionan con el manejo de residuos sólidos de la siguiente manera. Constitución de la República del Ecuador, considerada la norma suprema en el artículo 14, derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Tratados y convenios internacionales, entre estos tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocándose en el objetivo número 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, leyes y códigos. Código Orgánico Ambiental tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece la organización política administrativa del Estado en los diferentes niveles de gobiernos autónomos, reglamentos y acuerdos ministeriales, reglamento el Código Orgánico del Ambiente, desarrolla y estructura la normativa necesaria para la aplicabilidad de lo dispuesto en el Código Orgánico Ambiental, ordenanzas, los municipios deberán expedir las ordenanzas y otros instrumentos para la gestión integral de residuos sólidos. Hemos llegado al final de esta unidad. Ahora le toca a usted analizar el contenido para complementar la información. Hasta pronto.